Bueno, pues eh, hoy nos ocupamos de, de, Mi, ¿vale? Vamos a tocar escalas en Mi. Eh, vamos a empezar con la escala, digamos, normal y corriente, como si fuera single string, como si fuera una guitarra. Eh, también vamos a hacer un ejercicio de, digamos, de drilling, para que se nos quede bien metida en, la cabeza, ¿vale? Vamos a hacer un machaconeo, se dice drill, drill hacer un buero, ¿vale? y al final pues vamos a intentar hacer una escala melódica de, de mi que no es nada fácil. Bueno, el acorde de mi es este. Normalmente cuando está el bajo, el banjo afinado, que no gusta mucho, ¿vale? La cuerda quinta no entra. Entraría, pero en otro tipo de... Vale, bueno, mi. Otro formato de mi es este, que es en formato D, ¿vale? Estamos en el traste eh, digamos, este re, ¿vale? Dos, trastes hacia arriba. Mi. Y por último, formato barra, que está aquí. ¿Vale? Entonces, este sería el formato F, pero evidentemente incompleto. Formato re, formato barra. Y en formato F de nuevo lo tendríamos aquí. Esto es fa, o esto es mi, ¿vale? Bueno, entonces la escala. La escala primero... Eh, escala pura y dura, estilo single string. Vamos a estar tocando pulgar índice, pulgar índice, y hacemos 2, 4, 1, 2, 4, 2, 4, 5. No estoy tocando ni la cuerda quinta ni la cuerda cuarta, eh, ni la cuerda primera. Quedaros bien con esta forma empezando por el dedo eh, con el dedo medio, no con el dedo índice, no aquí, ¿vale? Porque esto me va, va a suponer más cambios. si os fijáis, aquí no, este dedo no lo tengo que mover. Si hago así, ya tengo que moverlo. Y todo lo que sea minimizar movimiento, mejor. Entonces... está la escala. Bueno, pues la vamos a practicar, o la vais a practicar durante X tiempo para que la dominéis. prestando atención a hacer el doble el pulgar índice. Os recomiendo que practiquéis como siempre, primero despacito, eh, a 60-70 bits por minuto y incrementando la velocidad progresivamente. ¿Vale? Bueno, una vez que tenemos esto, le vamos a agregar más, le vamos a agregar la quinta cuerda y hacemos lo siguiente. 6, 5, eh, perdón, 7. Ahí. Eh, acordaros de intentar observar cuando, cuando estáis tocando para intentar, em, a ver si me sale la palabra, minimizar, esa es la palabra, minimizar movimiento, es decir, que procure mover la mano lo menos posible. Mi, intención sería hacer esto, ¿verdad? Pero eh, es mejor empezar, eh, digamos, volver aquí, ¿vale? Dar este salto. como una especie de salto, en vez de, ir aquí, pues me voy aquí con el dedo meñique. Bueno, y una vez que tenemos hecho esto, pues ya vamos a empezar a hacer patrones de, repetición para que la escala se nos quede grabada en la mollera para toda la vida. Bueno, vamos a ello.